kävikö edes mielessä, että hakisitte jonnekin muualle lukioon? Mm, ei vaan oikeastaan, koska kulkeminen oli helpointa tänne ja sitten kun on isompi sisaruksi tullut tänne ja sitten kaverit tuli, niin niin, no en mäkään oikeastaan ajatellut mihinkään lähteä, että kiva kun saa asua kotona, niin ei tarvi maksaa mistään. Mm se, että on tutut opettajat, ettei tarvii mennä sellainen niinku ja miettiä, että miten tämä opettaja nyt suhtautuu, jos mä kysyn siltä tällaista asiaa. Jos lähtisi uuteen lukioon, niin sellaista saattaisi tulla eteen. Täällä se voi olla ihan sellainen, joo mä tiedän ton tyypin, että kyllä se, siltä voi kysyä tällaista ja se ei pahastu niin kuin, ja on sellainen tuttua. Ja kaverit tuli tänne. <laughs> Niin, niin, se on aika iso juttu. Mm. No kannattaa myös tulla, jos ei oikeasti yhtään tiedä, mitä niin kuin, haluaa tehdä. Että ei jää ihan toimettomaksi kotiin, niin kai se lukio on ihan hyvä paikka, kun saa itse vaikuttaa mitä opiskelee. Mm. Ja sitten jos tähtää korkeammalle vaikka tuonne yliopistoon tai ammattikorkeaan, niin lukiosta että saa hyvät, pohjat, hyvät pohjat sinne. No varmaankin suosittelisin tämän pienuuden vuoksi, että täällä kaikki kuitenkin pystytään ottamaan huomioon ja olen itse opettanut isossa koulussa myös ja sitten täällä pienessä, niin kyllä siinä on tosi iso ero, että, että täällä pystyy huomioimaan kaikki oppilaat ja joustamaan tarpeen tulee eri asioissa, että pystytään järjestelemään aika paljon paremmin yksilöllisesti asioita jokaisen opiskelijan kohdalla. Ja kaikki tuntee toisensa, niin on helpompi työskennellä. Tuttuus ja turvallisuus ja sitten semmoinen yhteishenki. Tämä on aika kivaa kivan oloinen porukka. Meidän lukiossa aika nopeasti tartutaan asioihin, että joskus mulle nuori, nuori ihmetteleekin, että miten te olette nyt huomanneet, että mulla on vaikka huono mieli, mutta kun on sen verran vähemmän oppilaita, niin yleensä aina joku opettaja huomaa, jos asiat lähtee menemään huonolta tolalla ja sitten pysytään aika varhaisessa vaiheessa käymään keskustelua, että mistä nyt on kysymys. Ja välttämättähän hän siinä ei olekaan mitään ihmeempää takana, mutta yleensä oppilaat ainakin tykkää, kun niitä kysyy, että no mitä kuuluu ja mitä mm. sitä nyt tarkoittaa, että tämä EMK on nyt lähtenyt laskemaan, vaikka siellähän saattaa olla taustalla muutakin kuvaa se, että ei nyt huvittaa.